muhim narsani hozir o'rtaga tashladik eplamachi bo'lib ketdik moshina mo'ka qildirasan ko'zing ko'radigan joydagilar atib tozalab beradi ko'zing ko'rmaydigan joyiga nima qilmaydi qarab ham qo'ymaydi to'g'rimi to'ppa to'g'ri motor yugurasan ko'zing ko'radigan joy ko'rinadi endi engisang tagida yog'lamas turgan bo'ladi endi shunaqa qilib topgan puli bilan bu baraka topadimi ustalar ustalar hozir devorga shoplanadigan zamon bo'lib qoldi rahm qilinglar klientlarga bilasiz yengilroq varianti bor faqat ozgina mehnat qilasiz aytmaysiz manaqa olib kelib bering deysiz bilasiz o'zidan chiqqan yog'ochni yoki materialni ishlatish mumkin lekin nima qilmaysiz hadi olib kelib bersin deysiz kelinglar shu klientni ozgina foydasini o'ylab qo'yaylikda baraka topamiz tushuninglar birodarlar qilayotgan ishimizda mutaxassis bo'laylik olloh ko'rib turibdi deb qilaylikda